Tant et costa aixecar la tapa del contenidor per veure si està ple? És més fàcil fer-te el longuit i deixar la bossa al terra, no? Ja no collaràs de neteja, que per això treballen. Et queda molt lluny el contenidor. I per què deixes la brossa al passeig del teu bloc durant dies? És que no tens temps de baixar-la, no tens massa feina. La vila és casa nostra. Potser és provisional. Potser no és perfecta. Però és on vivim. Si no ho fas per tu, fes-ho pels demés.